مرحبا اصدقائي شلونكم شو اخباركم ان شاء الله بخير اليوم الحلقه مالتنا شويه ناريه حلقه قويه راح نحكي بها على هرمون كلش كلش قوي هرمون من, من ينذكر اسمه يعني قوه يعني عضلات يعني رفع اوزان يعني ضخامه تابعوني موضوعنا على هرمون كلش قوي هرمون الناس تحبه فترات الضخامة هرمون ينطيك آه، آه، قوة بدنية هرمون ينطيك بناء عضل لاعبين قوة بدنية يستخدموه ولاعبين كمال الأجسام هم يستخدموه اليوم موضوعنا على الاندرول او الانابولون او الاندرول 50 سمي اللي تسميه هاي كلها اسماء تجارية تجي مكتوب على اسم العلاج من برا بس الماده الفعاله داخل هذا العلاج اسمها oxymetholone تجي على شكل حبوب مالها إبر علاج تم تصنيعه سنه 1959 حسب ما اذكر الهدف منه كان طبي ينطون الناس اللي تعاني من فقر الدم ينطون الناس اللي عندها نقص سكريات الدم الحمراء ينطون ينطون الناس اللي عندها هشاشه العظام ينطون الناس اللي عندها ضمور بالعضلات وعندها مشاكل بالعضلات هذا استخدامه الطبي احنا نعوف الاستخدام الطبي ونركز على كمال الاجسام يستخدمون لاعبين كمال الاجسام في سبيل انه يحصلون على ضخامه يحصلون على بناء كتله عضليه اكبر وايضا يستخدمون لاعبين القوه البدنيه لان مثل ما قلنا هرمون كلش قوي هرمون ينطي قوه هرمون يفضل استخدام فتره الضخامه ليش لان احتباس السوائل كلش كبير طبعا وقسم من هاي السوائل اذا المدرب مالتك مو فاهم شلون يتحكم بهاي السوائل فمن تخلص الدوره مالته حتشوف نزول بالوزن بشكل كلش كبير. يستخدم فتره الضخامه قلنا بدايه اي cycle يكون الاستر مالته او cycle اللي حتستخدمه يكون الاستر مالته من, من اربع الى ست اسابيع يلا يبين مثلا ال Deca او البولدن. يستخدمون بداية هاي السايكلات على مود ينطيك نتيجة لحد ما يشتغل الهرمون الثاني وهاي الحالة أربع ست أسابيع لحد ما يشتغل الهرمون الثاني قلنا هو راح ينطيك نتيجة كلش قوية راح ينطيك تقريبا 8 آه، إلى 10 كيلو طبعا مو كل أعضاء آه، قسم منه يكون مي فراح يعطيك نتيجه كلش حلوه بدايه ال cycle لحد ما يشتغل ال cycle. فيستخدمه بالبدايه الغرض منه انه يعطيك النتيجه بالبدايه لحد ما يشتغل الهرمون الثاني مثل ما قلنا فوائد هذا الهرمون كلش هواي بس خلينا نفهم شغله كل هرمون بي anabolic بي اندروجينيك الانابوليك مالته قوه البناء الاندروجينيك الذكوره قوة البناء شنو؟ على سبيل المثال التستوستيرون 100 انابوليك 100 اندروجينيك يعني 100 بناء 100 ذكورة. نجي على ال oxymetholone 320 انابوليك 45 androgenic يعني اقوى من هرمون التستوستيرون بثلاث اضعاف فوائد هذا الهرمون هو يعطيك كتله عضليه خلال فتره قصيره جدا طبعا تبدي آه، النتائج مالته بعد اسبوع او 10 ايام فخلال اربع اسابيع ست اسابيع من استخدامه راح يعطيك نتيجه كلش حلوه بالاضافه راح يعطيك قوه رفع اوزان حتعد جسمك التضخم حتعد جسمك متروس فهو حالة من حال أي هرمون يزيد من إنتاج النيتروجين داخل العضلة بالعامية أنه يزيد من تكوين البروتين داخل العضلة يعني العضلات تجي تسحب بروتين أكثر فيصير بها بناء أسرع ويصير بها استشفاء عضلي أسرع ما راح أحكي بطريقة استخدام ليش لأن اكو هواي ناس تتابعني هواي ناس صغار تريد تستخدم هو استخدامه سهل حباية فالناس اللي بالهم انه الهرمون ما بيه اضرار اذا كان على شكل حبايه هذا الهرمون اخطر من التستوستيرون نفسه حبايه والتستوستيرون ابره ليش اخطر هسه راح نجي نحكي فانصحك اذا تريد تستخدم يكون اول شيء هدفك بطوله اذا انت هدفك بطوله ما انصحك تستخدم وثاني شيء آه، يكون فوقك شخص فاهم فلازم يكون فوقك شخص فاهم آه، او مدرب محترف مثل ما نقول او دكتور بعد ما حكينا على الفوائد من هذا الهرمون خلينا نحكي على الاضرار اول شيء حاله حال اي هرمون يقمع انتاج او يسوي down من هرمون التستوستيرون الطبيعي اللي بجسمك Anadrol بحده ما يصير آه دنبل بحده ما يصير دكه بحده ما يصير trenbolone واحده ما يصير boldenone واحدة ما يصير لازم وياه تستوستيرون اثنين كلش ثقيل على الكبد يمر على الكبد اكثر من مره على مود الكبد يكسره ويدخله بمجرى الدم هاي العمليه راح تنتج عند ارتفاع بانزيمات الكبد بالاستخدام الطويل وبالجرعه العاليه يسوي تلف عندك بالكبد شلون يسوي تلف بالكبد اكو فصيل من الادويه يسموها C 17 الكريتيد هذا الفصيل من الادويه يكون كلش ثقيل على الكبد اللي منها ال Anadrol اللي منها ال trenbolone اللي منها ال Dianabol هذا النوع من الفصيل من الادويه يمر على الكبد اكثر اكثر من مره مثل ما قلت على مود الكبدي كسره ويدخله بمجرى الدم فال Anadrol ويا ال Dianabol اكس يعني اكس اكس يعني راح تدمر صحتك دانابول ويا ترامبولون او أندرول ويا ترامبولون أي خلي بالك اللي يسويها هاي المدرب اللي يسويها ما قارش على ما قارش على الهرمون ما فاهم ما فاتح كتاب ما دارس فهاي الشغلات كلش مهمه خاصه انه الكبد هو اللي يكسر الهرمون ان كان تستوستيرون ان كان الأوكسيميثولون او غيره فانت داخل دوره بها طن مواد وراح تدخل لك مادتين كلش ثقيله على الكبد ترفع لك انزيم الكبد فانا اكيد لك حيصير عندك تلف في الكبد الشغله الثالثه الاوكسي مثلا يرفع ضغط الدم أربعة مثل ما قلت يرفع ضغط الدم من سبب احتباس السوائل يعني أربعة يصير عندك احتباس بالسوائل بشكل كل كبير وبعد الدورة حتفقد من النتائج وقلنا كل مدرب يقدر يتحكم بسالفه الاحتباس السوائل فضغط الدم يجيك من احتباس السوائل اللي يصير بسبب آه، هذا الهرمون خمسة يرفع عندك الكوليسترول السيء وينزل عندك كوليسترول الجيد شنو يصير عندي طبعا انا حكيت بها بحلقه آه، قبلها يعتقد شنو يصير عندي اذا ارتفع عندي الكوليسترول السيء امراض الاوعيه الدمويه كلها اذا تحبون روح شوف الحلقه اللي قبلها راح تفهمون اكثر ستة على ما اذكر انه حب الشباب تساقط الشعر هم وارد باستخدام هذا الهرمون طبعا هاي الاضرار كل اللي حكيت بيها احتمال شخص ياخذ ياخذ هرمون ياخذ ب dose عالي كل شيء ما يصير بيه واحتمال شخص ياخذ شيء قليل dose مالته كلش قليل باول اسبوع حيبين بيه الاعراض فهاي سالفه الاعراض من شخص شخص تختلف كل شخص وجيناته وقدره جسمه على التحمل وشغله اريد انوه عليها انه من نستخدم cycle بمواد ثقيله على الكبد مثل مثلا الاندرول نستخدم وياه شيء اسمه ليب 52 آه هذا يحمي لي الكبد اعشاب طبعا مو علاج او نستخدم وياه الليجالون او نستخدم وياه الميكتستين فاكو حمايات واحد يقدر يحافظ بها على كليته الكبد يقدر يحافظ بها على الكوليسترول مالته هاي كلها حمايات هاي تجي ضمن خطه يكون المدرب مالتك يسوي لك اياها آه، من ضمن الخطه تاخذها اثناء ال cycle على مود تتجنب الاثار الجانبيه مالت الاستيرويد اتمنى عجبكم الفيديو شباب اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي على يعني مود اقدر استمر وياكم ونزل لكم فيديوهات اكتبوا لي comment اذا عندكم اي موضوع تريدون احكي اكتبوا لي على مود اسوي حلقه كامله بيه تحياتي